Qani bolajonlar, kitobimizni birgalikda o'qib o'rganishni boshladik. Biz eng birinchi navbatda Abdulla Qahhorning hayot ijodi haqida suhbatlashar ekanmiz. Abdulla Qahhor Qo'qon shahridagi kosib oilasida tug'ildi. Qani bu yerda inglizchani biladiganlar bormi? Men unda savol beraman. Tug'ildi, tug'ildi degan inglizchasini kim beradi? kim biladi barakalla burn otasi oq qorani tanigan savodli odam temirchi usti edi uning o'sha paytlarda bir joyda ish topib muqim ishlashi qiyin kechar shuning uchun qishloqma qishloq ko'chib yurardi bunday ko'chko'chlar tufayli oilasi ham turli joylarda yashashga majbur bo'lardi yashamoq yashamoqning inglizchasini kim biladi barakalla liv bu haqda yozuvchi o'tmishdan ertaklar asarida hikoya qilgandi bu holat tabiiyki bo'lg'usi adibga ko'p odamlarni ko'rish g'aroyib voqealar shohidi bo'lish xalq hayotini chuqur bilish imkonini bergan yosh abdulla 1919-1924 yillarda boshlang'ich maktab maktab internatida o'qidi o'qimoq kim biladi inglizchasini barakalla study keyin qo'qondagi pedagogika texnika mm, texnikasida ta'lim oldi so'ng o'rta osiyo davlat universitetining ishchilar fakultetini pedagogika fakultetini tugatdi uning ijodi yigirmanchi yillarning o'rtalarida boshlandi dastlab maqolalar lavhalar feletonlar yozib ularni eski turmushini ilmsiz fikran qoloq yangilikka qarshi turadigan odamlar odamlarni fosh qilishga intildi hayotdagi yangiliklarni ulug'ladi abdulla qahhor iste'dodli bo'lishi bilan birga havas qilarli darajada tirishqoq mehnatsevar ko'p kitob mutolaa qiladigan inson bo'lgan undan ikkita roman meros qolgan bu romanlarning biri sarob ikkinchisi qo'shchinor chiroqlaridir sarob romanini yozgan yozib tugallaganda yigirma yetti yoshda bo'lgan yigirmanchi asrning yigirmanchi yillarida voqealar yangilikka moslasha olmagan xalqning zumli ostida yashashini istamagan millat taqdiri uchun kurashganlar fojiasi aks ettirilgan bu roman yozuvchisi xalqqa tanitdi 1951 yilda tugallangan Qo'shchinor chiroqlari romanida 30-yillarda O'zbekiston qishloqlarida bo'lgan o'zgarishlar qalamga olingan. O'tmishdan ertaklar asarini yoz, e, yozgan so'z boshchisi Abdulla Qahhor rus yozuvchisini A.P. Chexovni ustozim deydi. haqiqat, o'ttizinchi yillarda abdulla qahhor bu adib asarlarini sinchkovlik bilan o'qib o'rgandi va bundan ta'sirlanib anor bemor o'g'ri boshsiz odam jonfig'on dahshat singari hikoyalarini yaratib mohir hikoyanaviy sifatida tanildi g'am g'ussaga to'la bu hikoyalarda shuningdek o'tmishdan ertaklar qissasida yozuvchi mustamlaka zumli ostida ezilgan xalqimizning yigirmanchi asr boshidagi og'ir hayoti qismatini tasvirlagan sinchalak qissasi sinchalak qissasi ham yozuvchi ijodiga muhim o'rin tutadi o'nlab xorijiy tillarda tarjima qilingan bu asar yigirmanchi asrning 50 yillaridagi ayollar ongidagi o'zgarishlar ularning jamoat ishlariga faolligi hayotda o'z o'rnini topish uchun intilishlarini to'g'risidadir adib nasriy asarlardan tashqari dramatik asarlar ham yaratgan uning mirzacho'l o'zgarishlarga intilgan insonlar hayoti o'z o'ylari yer yangi yer, shohso'zana bir poraxo'rlik illatlarini, so'nggi nuqsalar e, tobutdagi tobutdan tovush va keksa avlod bilan yangi avlod o'rtasida munosabatlarni namoyon etuvchi ayajonlarim piyesasi pyesalari respublikamizdagi va chet ellardagi chet ellardagi ko'plab teatrlarda sahnalashtirilgan. Yozuvchi badiiy tarjima bilan ham shug'ullangan. Abdulla Qahhor 1954-56 yillarda O'zbekiston yozuvchilari uyushmasiga raislik qilgan. 1952-yilda Shoh so'zana asari uchun davlat mukofotiga o'tmishdan ertaklar qissasi uchun ham Hamza nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti qaroriga muvofiq 2007-yil Abdulla Qahhor tavalludining 100 yilligi mamlakatimizda keng nishonlanadi. Biz birinchi darsni o'tib bo'ldik. Qani bolajonlar, nimalar tushundingiz? Demak, Abdulla Qahhor ko'plabgina asarlardan ta'sirlanib anor bemor o'g'ri odam boshsiz odam jonfig'on dahshat hikoyalarini yozgan u qaysi qaysi shaharda qaysi oilada tug'ilgan ekan barakalla abdulla qahhor qo'qon shahridagi kosib oilasida tug'ildi uning otasining uning otasining kasbi qanday bo'lgan barakalla Otasi oq-qorani tanigan savodli odam, temirchi usta edi.